Assalom qadrdon muxlis va muxlisamiz sizlar bilan siz sog'ingan Ozodbek bloger. Bugun darsligimiz sizlar bilan ajoyib bo'ladi degan umiddaman. Bomba video desa ham bo'laveradi. Chunki e, ko'p e, kashologlar bor, ya'ni bank desa ham bo'ladi. Mm, o'sha bulardan bittasi qivi. Qivini vizlom qilish. bu vizlom qilishga o'xshaydi, lekin vizlom qila olmaysiz. Do'st e, o'sha shotingizni 1 million rubl qilib ko'rsataverasiz lekin o'sha pul hisobingizga yoki joyga o'tmaydi albatta bu video rolik uchun man demayman kimnidir aldasangiz yoki boshqa uxlatib ketsangiz man videoni boshladim albatta videorolik maktabi uzb kanali uchun maxsus tayyorlanyapti biz googlega kiramiz bizga google kerak bo'ladi va biz poyskga fake uh, string kiwi deb yozamiz mana bu fake string kiwi mana bu yerdan birinchi chiqqanda fake stringga bosamiz birinchi chiqqanga fake stringga bosar ekanmiz va bu yerdan internetniki mana do'stlar mana bunaqangi bo'lib kelib chiqadi ya'ni siz skrinshot qila olishingiz mumkin shunday qilib buni ustiga bir marta bosamiz shunday qilib do'stingizni hayratda qoldirishingiz mumkin bu yerda balans deyapti misol uchun bu yerga yozamiz yigirma yetti million yetti yuz yigirma yetti yigirma yetti nol yetti время deyapti soat o'n uch nol besh bo'libdi shu skrinshot qilganingizni ko'rsatib beradi bu misol uchun o'n uch nol yetti qilib qo'yamiz va bu yerdan yozyapman mana mana yigirma yetti million yetti yigirma yetti ming nol yetti kopeyk mana endi esa buni qanday galereyada saqlaymiz deyotgan bo'lsangiz kerak mana bu yerda skasat turibdi shuni bir marta bosasiz va o'zi mana skasat qilib oladi mana buni yana har xil tomonlari bor buni misol uchun bironta nima deydi rubl o'tkazib bersangiz bo'ladi faqat fake yolg'on bo'ladi bu mana bu yerga mm, yozamiz summa deyapti misol uchun bu yerga yetmish yetti ming rubl yozamiz yetti ming rubl nomer o'sha odam nomerini yozamiz bu yerga misol uchun plyus yozmang do'stlar mana bu yerga plyus qo'ymaysiz bu yerga misol uchun mm, to'qson to'qqizlik Başka nömrəzəlik, məsəl üçün, o da məşən etgan nömrə 90 birlik 140 24 5 Belgət 998 devlet kodu yani 998 Pilis yazmaysiz ve bu yerga status deyapti misol uchun klik kiwi diye deb yozib qo'ysangiz ham bo'ladi kiwi. data deyapti qachon mm, qaysi sana qaysi oy qaysi kun qaysi yil deyapti bu yerga yozamiz mm. bugungi sana o'n to'qqiz nuqta nol to'rtinchi oy ikki ming yigirma ikki ming yigirma deb yozamiz mana bu yerga soat deb yozamiz soat o'n uchu nol sakkiz o'n uchu nol sakkiz bu yerdan esa sazdatni bosamiz mana do'stlar o'sha odamga siz minus yetti ming rubl ya'ni sizdan minus yetti ming rubl ketdi degani mana to'qqiz yuz to'qson sakkiz o'zi plyus mana to'qqiz yuz to'qson sakkiz to'qson birlik bir yuz qirq yigirma to'rt nol besh mana do'stlar mana sanasi o'n to'qqiz nol to'qqiz o'n to'qqiz nol to'rt ikki ming yigirma bu yergisi e, bundan tashqari siberbank boshqa masalan mm, ham bilsangiz bo'ladi misol mana bu yerda siberbank ham bor mana shu yerda chiqishi kerak do'stlar hozir mani internet past turgan joyimda mm, shunday qilib ishlataverasizlar do'stlar mm, faqat bu yo'ldan mm, iloji boricha yomon yo'llik yomon yo'ldan ya'ni birovlarni bu yo'l orqali aldamang do'stlar va albatta sizga buyurmaydi ham bu birovni puli ya'ni teshib chiqadi demoqchiman sizlar bilan ozodbek bloger bo'ldi hammaga omad